doniyor qayimov sizga shukurulla domlarning gapi bor ekan eshitib ko'ring Mashina olsangiz boru sovg'asiga do'st bilan qizlarni qo'shib yashadi. pul baxt keltirmaydi degan gaplar bor, hammasi yolg'on bilasizmi mani mashinam bo'lmaganda boru hech qanaqa oldimda odam yo'q edi qizlar yo'q edi Mashina olganimdan keyin o'sha qiz o'rtoqlari bilan kelyapti-da, chuvosmi? eng zo'r narsasi bilasizmi hayotni eng shirin atiri mashina bilan pul ekanda harom bo'lmaganda garri o'ynab sizdan zo'r qilib qilib qo'yadimi shu ishni haromligi uchun qilmaymiz bu ishni juda kurgazor deydi dunyoqarashini kengaytirish kerak tezroq bu hayot faqat o'yin kulgi dendi internet instagramdan iborat emas hayotga bir marta kelamiz bolalar ad dunyo mazroatul axiroti dunyo oxiratingni ekinzori deydi bu degani foydalanib ol yaxshi narsalarni ekib ol